ruční digitální multimetry. Vidíme zde několik ukázek ručních digitálních multimetrů. Z nich každý má nějakou zvláštnost a proto se na ně podíváme blíže. Každý multimetr má stupní zdířky. Stupní zdířky jsou většinou dole bývají čtyři, někdy i víc. A všimněme si zdířky kom, zdířky, která pro většinu měření je společná a dává se do ní přívodní vodič barvy černé. Zde vidíme něco podobného. Zdířka kom se ale nachází až na pravé straně měřícího přístroje. U tohoto měřícího přístroje si můžeme všimnout, že zdířka kom je druhá zprava. U tohoto typu je rovněž druhá zprava, ale proudové dosahy jsou vlevo nad sebou. A zde u toho posledního rovněž zdířka barvy černé, zdířka kom. A nyní se podíváme na přepínání jednotlivých rozsahů, případně měřeného, měřené veličiny. U tohoto přístroje můžeme měřit jednak stejnosměrné a střídáme napětí, stejnosměrný a střídavý proud, odpory a navíc ještě tranzistory, diody a stupně Celzia, případně frekvence. Když se podíváme ještě blíže, napětí budeme měřit ze zdířky kom a ze zdířce volty, to znamená pravá zdířka. Budeme-li měřit proud, musíme použít společnou zdířku kom. Teď záleží na tom, zdali bude ten proud větší nebo menší, takže při 10 amperovém rozsahu bude zdířka úplně vlevo. Při rozsahu v řádech miliamper bude druhá zleva. U tohoto měřícího přístroje rovněž je situace podobná. Zde je ovšem třeba podotknout, že tento měřící přístroj má mechanické blokování vstupních otvorů z dírek. Takže ještě než vůbec začneme připojovat měřící šňůry, je potřeba pomocí přepínače přepnout na rozsah, který budeme měřit nelze v případě, že v přístroji jsou šňůry otáčet voličem jen tak jednoduše, protože v určité poloze bychom mohli zničit mechanické nastavení těchto klapek a přístroj by byl nepoužitelný. Rovněž u tohoto měřicího přístroje si všimneme, že můžeme měřit napětí. Napětí můžeme měřit ve druhé zleva a pardon, ve napětí můžeme měřit ve druhé zprava, to znamená kom, na zdířce pravé. Prout potom můžeme měřit mezi zdířkou kom a buď to levou zdířkou, která má vysoký proudový rozsah, tady v tomto případě 10 A, anebo mezi komem a mezi sdířkou druhou zleva, kde máme proudový rozsah 1 A. U tohoto typu je situace podobná, zdířka kom a volty. Doprava, zdířka kom a doleva prout anebo malý anebo velký. U tohoto typu je situace stejná, to znamená kom a pravá zířka napětí, případně ohmy, případně herci, kom, druhá zleva miliampéry, kom a první zleva ampéry. V tomto případě maximální proud, který tento měřič umí, to znamená 10 A. Přepínače měřicích přístrojů. V případě tohoto přístroje vidíme, že je zde velké množství rozsahů. Všimneme si, že budeme-li měřit napětí, tak je máme rozděleno zvlášť na napětí stejnosměrné, napětí střídavé, proud stejnosměrný, proud střídavý a odpor. Kromě toho ještě další rozsahy pro měření polovodičů. Tento typ přístroje již nemá pro každé měření více možností. Určíme pouze, jakou veličinu budeme měřit a případně dodatečným tlačítkem určíme například u napětí, jestli to napětí bude stejnosměrné nebo střídavé. Obdobná situace bude i u tohoto měřicího přístroje, kdy vlastně určujeme pouze veličinu, kterou měříme a případné další upřesňujeme pomocí modrého tlačítka. zde je situace obdobná a i zde je situace obdobná.